Ist egal. kann man rausschneiden. Ja, kann man schneiden. Wir bereiten Tee zu. Das kannst du dir erstmal vorstellen. Hm? Freunde, ich begrüße euch hier im Chanara Tea Garden und wir wollen heute einmal zeigen, wie Grüntee hergestellt wird. Meine Frau hatte eben schon Tee gepflückt. Ihr habt vielleicht im anderen Video gesehen unseren Teegarten, der unten ist, mit Teesträuchern, die 99 gepflanzt worden sind, also 15 Jahre alt. Es handelt sich dabei um Teesämlinge aus Korea. Ja, wir haben hier einen gusseisernen Topf, der ursprünglich als Reistopf in Korea verwendet wird. Er äh, hat den Vorteil, dass die Wärme gleichmäßig äh, geleitet wird also, und dass er innen drin rund gewölbt ist, was die Arbeit dann erleichtert, wenn wir gleich den Tee hier drin erhitzen. Für grünen Tee ist es wichtig, dass das Blatt durchgehend erhitzt wird, um die Enzyme abzutöten. Und erst wenn die Enzyme abgetötet sind, bleibt der Tee letztendlich grün. So, wir gucken jetzt mal, wie die Temperatur ist. Ja, wir haben jetzt 360 Grad, das ist also e-, eigentlich noch etwas zu hoch. Man kann sich dann dadurch behelfen, dass man noch ein bisschen schon leicht knistern. Das Die nicht gewendet werden, damit nicht unten anfängt anzubrennen. Jetzt wird es langsam heiß und kommt ein ganz typischer Geruch vom Tee. Der Tee fällt langsam zusammen, ähnlich wie Spinat. Nicht daran, dass die Zellen anfangen aufzuplatzen das Blatt etwas kollabiert, ledriger wird. Wann der Tee soweit ist, ist Erfahrungssache. Da ist meine Frau eigentlich besser wie ich. Das stimmt. Das nicht. So, ich denke. Man kann auch sehen, dass der Tee schön dampft. Und jetzt muss er gerollt werden. Damit der Blattsaft austritt. Man kann hier im Bild übrigens sehen, wir haben hier eine stecklingsformierte Pflanze aus Sao Miguel von den Azoren, das Camellia sinensis mit sehr kleinblättrigen Trieben und hier im Hintergrund nochmal, ebenfalls aus den Azoren, eine Assamica-Variante, also Camellia sinensis Variante Assamica, die deutlich größere Blätter hat, die größere Triebe bringt, die sich aber hier nicht anbauen lässt, weil sie überhaupt nicht frosthart ist. Das ist eine Varietät, die hauptsächlich in subtropischen und tropischen Ländern angebaut wird, wie zum Beispiel Sri Lanka, Assam, Indonesien und dazwischen gibt es natürlich auch Hybriden. Wir können hier nur die Sinensis-Variante anbauen bauen, weil die auch frosthaft ist oder zumindest ausreichend frosthaft, dass sie hier kultiviert werden kann. So, der andere Tee muss ausgebreitet werden, damit er ein bisschen an der Luft trocknen kann. Das ist natürlich etwas einfacher, wenn wir äh, sonniges Wetter haben und die Luftfeuchte nicht so hoch ist aber der Haupttrocknungsprozess wird doch durch die gusseiserne Pfanne gemacht und dadurch die Hitze langsam runtergenommen wird und das Blatt wird schon getrocknet. Ja, hier ist das Blatt also noch, immer noch weich. Wenn es jetzt schon angetrocknet wäre, dann wäre es schlecht, dann dürfte man es nicht mehr rollen. Weil dann auch die getrockneten Blätter dann schon zerbröseln. Aber hier ist noch genügend Feuchtigkeit drin, das heißt wir rollen zur Sicherheit nochmal mit leichtem Druck. Bisschen wieder. Aber ist auch wohl nicht eine Tipp an den Sauglocke. Der verliert langsam sein Wasser, fängt an zu trocknen, aber aufgrund der feuchten Witterung werden wir dann doch noch eine Zeit brauchen, bis er richtig getrocknet ist. Danke. zwei Stunden ist der Tee jetzt endlich so weit getrocknet. Das Blatt ist relativ dunkel geworden. Es ist wichtig, dass er ausreichend durchgetrocknet ist, weil er sonst hinterher im Glas sehr schnell am Aroma verliert. Und wir haben dann fünf bis sechs Mal in der Pfanne immer weiter zurückgetrocknet. So, und beim nächsten Mal können wir dann mal zeigen, wie der Tee zelebriert wird nach koreanischer Methode. Das seht ihr dann im nächsten Video. Und jetzt freut euch mal. Achso. Fertig, ne?